ne ga se ke tsone ga ba da ke ba ga maene ga tswa ke tsana ga ka nge ga ba ba se ka khwile di ba ga mogago hmm. ga la parde hmm. a se se hetu ke hetu an mtami se he se je hmm. a mana da gudur ko nyanya su bu ne da ari ro nya ga re e mangurji ninyi asisa kucha yeni we gida ngushuni ni gida sana na kai kwa sayang kai wala ni mita maji ka honde juga sang mm ka mita midanya gida gato sekali manis gina nana mm asiti tra kwa harbuni mucho mm mucho kwa sajat mm kwa dugbalanda chani mm. sengwat bunir mucho mm. Kita wa du gurjini. Mm. Mi dengan ida. Gaurin. Apa sih sini nyoko hawa nubu ni nyake wanda ngai tan ma wanda gyo. Kail hada pernga sih. Saperinga hesi nana de di hesi jere osa sapar kwa sayi ne. Anu kuingi garis sa chibo knya sa na kai ka gara je sa Anu ai hesa kinga ke pari. Pari da hmm. pari di. Hmm. ane ah, sinemaganimitamini e manali itahaxu e manali anubugiseno kanyastiseno katambune anamitamiginagibadul e bunedagduwasi akini gitisoni atisi bunedu mitamidani wil arsidasika kwalasidani wil walasida kogotisesid ngusondanyiga urijikaigusengwasengika anisini agungustamustami an ngushondkicha akwarkia ngushondkicha newanda ngushondkicha hmm? nasir kan bakeu kaimi tamajik ma itukari dang bunida kanyi tuka buni kandanga kan kahaki gayeng rap ar gandunga shis gayeng rap metamir ko musen garunya kari maneda nia ya luchka kwesha ni much nungero nyi simbalang nyand gabar jai i hil go hil mi nyar ngashik munyas ondana akini wa yori ni esa kabar bu ni da ni su kwe ka wara ge mu na orini sini mana lagi dum da ses man da mutamigo aho ngawo mutamaje kai gen da wi ni si gen da bani oh ni da ko da tu ni da ni ngata manu sis gamnyetu ga kwangwaito bajari bonere ke tšaaka wisa seta monye metamini ndikaranya bapare ke ta kwaite ka ori ma bonere kgose ore bonere matseka kasadi ya go tsaa seto se gangwe setikela bone a mantshese wa tina ke o arele kamaa ke aewa tine sore ke tita kahamat taminrayo ñala hawa bet kijosal lamat tamin hawa ak kijosal kijosal sin da mana kisal ta mana dingi ko hege ma nyasita ak jisinna ko hewa ay nang wase ngabe ta par ngai jeng mutan ah ina shinda ba